の人です 変身してるわ変身してるどうしましょうっマイカさんなら大丈夫ですよまあ二人なんですけど大丈夫です